丈夫俺は目の前さほらここにいるぜ時間は止められないけどほら見つめてる でも手を伸ばし悲しみを振り切るのさこの願いが本当ならあの光は消えないはず you got. Keep